Mario Mario Ah, je maintenant Ah, je voulais le jeu Nintendo Oh, c'était trop cher, oh là là, non Oh, mes parents, ils m'ont pris Monsieur Bâton Monsieur Bâton Ah, j'en ai toujours hein. Ah, regardez Ah là, Monsieur Bâton comme Mario. Je faisais sauter, hop, hop, hop. Ah, les autres, ils se moquaient de moi. Euh. Ils disaient, regardez le PD, il joue à la Barbie. Pourtant, c'est pas une... ça ressemble pas à une Barbie, non ah, Moi, je trouve pas. Il m'appelait PD Barbie. Regardez, regardez, c'est PD Barbie. ah, tout le temps, il m'a tapé. oui que au Des fois, je peignais mon bâton, Pas devant les autres, oh non. encore aujourd'hui, oui. Je vais dans la rue, euh, péter Barbie, péter Barbie. Oui. branché Amstrad, Batman. Mais non, il n'y a pas Barbie sur Amstrad.